Chega, né? deixa eu tirar foto do bolo. Uai, vocês estão tá na pandemia e os abraços da família, vai. Está na época da pandemia. Pô, mas... Tá daqui a pouco. Pancemia. Vai, mãe, pega a faca pra cortar. Tá, cadê a É, Ei, mãe, tira tantas fotos. Chega de foto, chega! Nossa, Nossa vai tirar 500 vai, fotos. Vai Ele estragar. tudo. Eu deleto tudo. Então- vai estragar a memória. Vai, agora vai cortar o primeiro pedaço. O primeiro pedaço. O primeiro pedaço. O primeiro pedaço vai ser para... Perfeito. Já, já até postei no Face, ó. Quem que é Quem, é pra quem é esse aqui, ó? Moço, sabor caseiro. O que, que é? Oh, você viu é o que, que é esse corte? Esse corte, esse corte bolha com, com a tira, assim, você viu? sai da frente, tá fervendo coisa aqui, né? né? É. Põe lá na mesa lá pra comer. Tá não, mole, vai é comer os pratinhos não, Já tá mole com esse calor. Deixaram, eles deixaram fora da geladeira. Nossa, gente, vai ter que tá coisar. Tá vai ter que pôr lá na geladeira urgente depois. Porque com esse calor... Aí, ó, tem tá visitante aqui, ó, ó, ó, Nossa, quando é, é, quando é época de frio... É. rapinha lá. Mais rápido é impossível, aí tá desmanchando É uma. É, Mãe, já tem que dar o primeiro é, cuidado. Ah. Ajuda aqui, gente. Os quatro, velho. Deixa eu fazendo. Deixa eu tô fazendo. Ela é Ela é, é, é O primeiro pedaço vai ser para. Eu não sei colocar, não. não sei. Primeiro pedaço? Põe, vai pôr no guaraná alguém aqui, ó, que eu vou, eu vou, eu vou cortando. Ah, vai não, cortando. Não, não. Não, vó, vai, o primeiro pedaço vai ser para... Eu sei quem que é, vai Vai, mãe, vai dando aí. Vai para ser Não, vamos ver pra quem que ela vai escolher. Vamos ver pra é. quem que ela vai escolher o primeiro pedaço. Vai dando aí, ó. Vai dando, mãe. E o pedaço... Um, dois, lá vai, ô... Eu sei. Dez. pedaço. Vai ser para... E o segundo pedaço? Mas eu vou comer. Quem? Né? Pra mim. Segundo pedaço vai ser pra mim. Vai, mano, segundo. Não, dá na mão então, dela. Então vai, vai o segundo. Ah, e o terceiro vai ser meu. Agora o terceiro os outros vão pegar. Ah, não, por tá favor, eu não gosto de gravação. Ninguém quis tirar foto comigo. aqui, tá, pega esse aqui, mano, tira, comigo. Tira, é. Grava ela, não grava eu, pelo amor de Deus. Quem não pegou o é. Obrigado, meu ah! Deus, ah, por quem, obrigado por quem comprou, obrigado por quem pagou, obrigado por quem não pagou, obrigado por todo mundo, Wilson. E obrigado também que, para quem fez, né? É, obrigado pra, por todo mundo que tá aqui. Ô, Vé, ali a colherzinha ali, Vé. Vé. Ô, Vé, a colherzinha lá. Não vou Não é verdade que tá Também não ah, Aqui, ó. Oi, bolo da Dona Maria. Aniversário da Dona Maria. Oh. Eu, no meu aniversário também quero um desses. 128 anos, ó. Dá uma colherzinha lá pro, pro, pro, Pega lá pro boi, uma colherzinha. 128 anos, Maria. Vocês não colocou Guaraná pra todo mundo, não, gente? Ah, não, não. não. Você fala que Guaraná. Ah, você tá xingando o Guaraná? Ah, não. Sem remédio. Olha o do Guaraná.